नमस्कार दोस्तों मैं संदीप सक्सेना आज आपके सामने बात करेंगे एक ऐसे महान वैज्ञानिक की जिन्होंने उस समय फिजिक्स में नोबल प्राइज जीता था जब अंग्रेज जब हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो ये बहुत ही महान व्यक्तित्व के बारे में आज हम बात कर रहे हैं जिनका नाम है सर सी वी रमन हजारों साल से हमारे देश की पहचान गोल्डन बर्ड यानी सोने की चिड़िया के रूप में होती रही है इस देश की धरती इतनी उर्वर और समृद्ध है कि यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार तो है ही साथ में इस धरती ने कई ऐसे महान लोगों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पर दुनिया के नक्शे में अपनी अमिट छाप छोड़ी है हमारे इस देश में कई महान लोगों का जन्म हुआ जिनकी प्रतिभा और ज्ञान प्रतिभा और ज्ञान का दुनिया ने लोहा माना है इस महान इन महान दिग्गजों ने अपने कारनामों से हमारे देश का नाम तो रोशन ही किया है साथ में हमें दुनिया के नक्शे में एक ऐसे देश के तौर पर पेश किया है जहां टैलेंट की कोई कमी नहीं है भारत ने अपनी प्रतिभा का लोहा हर जगह मनवाया है चाहे वो साइंस हो या कोई और फील्ड यहाँ तक कि जब हमारे देश में अंग्रेज राज कर रहे थे तब भी हम किसी से पिछड़े नहीं थे आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान शख्स की जो पहले कई एशियाई और इंडियन थे जिन्हें फिजिक्स के फील्ड में नोबल प्राइज से नवाजा गया था जी हाँ हम बात कर रहे हैं सर सी वी रमन की सन 1888 में 7 दिसंबर के दिन तिरचुरापल्ली में और उसके पास के एक छोटे से गांव में कावेरी नदी के किनारे पेंकट रमन का जन्म हुआ था वो जगह अब तमिलनाडु वो वो जहाँ पैदा हुए थे वो एक तमिल हिंदू परिवार में पैदा हुए थे उनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर और माँ का नाम पार्वती अम्मल अपने आठ भाई बहनों में वेंकट रमन दूसरे नंबर पर थे जैसा कि उन दिनों में रिवाज था बच्चे के पैदा होने पर उनके नाम के साथ पिता का नाम जोड़ दिया जाता था तो वेंकट रमन में पिता का नाम जुड़ा और वे इस तरह उन्हें पिता के नाम के साथ में नाम मिला चंद्रशेखर वेंकट रमन उनका परिवार <clears throat> किसानों का परिवार था उनके आस पड़ोस और कई इलाके में रहने वाले लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी ही किया करते थे हालांकि उनके पिता के लोकल उनके पिता एक लोकल स्कूल में पढ़ाते थे वेंकट के पिता मैथ और फिजिक्स के स्कॉलर थे इसके अलावा उनके पिता एक महान संगीत प्रेमी भी थे जिन्हें नेचर से बहुत लगाव था वो बड़े ही शांत गंभीर और मेहनती इंसान थे जिनके सारे गुण वेंकट को विरासत में मिले थे जबकि उनकी माँ पार्वती अम्मल पूजा पाठ और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली औरत थी जिसकी दुनिया अपने परिवार के इर्द गिर्द ही समटी हुई थी वेंकट बचपन से ही बड़े होनहार और तेज दिमाग थे सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उनके घर पर ऐसा परफेक्ट माहौल मिला हुआ था जिससे उनकी प्रतिभा को निखरने का पूरा मौका मिला यानी जिस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जर्नी में और जर्नी के लिए उनका जन्म हुआ था उसकी शुरुआत उनके घर से ही हो गई जल्दी ही उनके पेरेंट्स और करीबी लोगों को समझ आ गया था कि वेंकट कोई आम बच्चों के जैसा नहीं है जब वो तीन साल के थे उनके पिता का ट्रांसफ़र होकर विशाखापट्टनम यानी वाईजेक जाना पड़ा वेंकट के पिता को अपनी मेरिट की वजह से A V Narasimha Rao college जिसे वॉल्टेयर हिंदू कॉलेज भी कहा जाता था में मैथ्स और फिजिक्स फैकल्टी की जॉब मिल गई थी वेंकट ने सेंट अलायसियस के एंग्लो इंडियन हाई स्कूल से पढ़ाई की थी रमन का दिमाग किसी उस तरह की धार के जैसा था बहुत तेज दिमाग था इसलिए उन्होंने क्लास में ही नहीं बल्कि स्कूल के सभी बच्चों से पहले अपनी उनसे पहले ही अपनी स्कूलिंग ख़त्म कर ली थी बल्कि <clears throat> शायद वो पूरे देश में ऐसे पहले बच्चे रहे होंगे जो सिर्फ 11 साल के थे जब उन्होंने सेकेंडरी पूरी कर ली और इसी समय इसी प्रकार उन्होंने अपने हायर सेकेंडरी पूर्व की तो वो सिर्फ तेरह साल के थे वो अपने समय में सबसे कम उम्र के कम उम्र के स्टूडेंट थे जिन्हें अपने अचीवमेंट के चलते स्कॉलरशिप मिली थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने न सिर्फ अपनी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी बाकियों से पहले कंप्लीट कर ली थी बल्कि उन्होंने स्कूल में टॉप भी किया था जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि रमन दिमागी तौर पर बड़े ही होनहार थे और मेहनत कभी उन्होंने बहुत मेहनत करी थी और जिससे काफ़ी पढ़ने की वजह से उनकी सेहत अच्छी नहीं रहती थी वो आए दिन बीमार पड़े पड़े रहते थे बीमार पड़ जाते थे अपनी खराब सेहत को उन्होंने कभी भी अपने पढ़ाई के आड़े नहीं आने दिया रमन को किताबों से बहुत प्रेम था उन्हें जो भी किताब मिलती थी पढ़ने के लिए बैठ जाते थे यही वजह थी कि अपनी स्कूली किताबों के अलावा उन्होंने इस तरह और भी कई सारी किताबें पढ़ ली थी जो उनके सिलेबस में ही नहीं थी उनके पिता जो खुद एक कॉलेज के टीचर थे इस बात को बखूबी समझते थे इसलिए उन्होंने रमन को हमेशा ही सही किताबें चुनने में उनकी मदद की फिर धीरे धीरे ये भी जाहिर हो गया कि अपने पिता की तरह उन्हें भी साइंस से बहुत लगाव है वो साइंस की किताबें बड़े ध्यान से पढ़ते और इस विषय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करने की कोशिश किया करते थे हायर सेकेंडरी पूरी करने के बाद अब तेरह साल के जो रमन थे आ, उनको कॉलेज की तैयारी पूरी तैयारी करनी थी आ, उन्होंने इसी कॉलेज में एडमिशन लिया जहाँ उनके पिता पढ़ाया करते थे ताकि उनकी पढ़ाई लिखाई सही ढंग से हो सके कॉलेज के पहले ही दिन जब रमन बड़ी उम्र के बच्चों के साथ क्लास में बैठे तो उन्हें लेकर क्लास में कानाफूसी होने लगी लेकिन रमन ने उनकी बातें अनसुनी करते हुए चुपचाप बैठे रहे जब उनके टीचर प्रोफेसर इलियट ने पूछा कहीं तुम गलत क्लास में तो नहीं आ गए इस पर रमन ने कहा बिल्कुल भी नहीं सर मैं सही क्लास में इस तरह पहले ही दिन वो अपने टीचर्स की नज़रों में आ गए रमन ने डिसाइड किया कि वो इंग्लिश और फिजिक्स में डिग्री लेंगे हालांकि उनका किताबों का शौक अभी भी बरकरार था वो जितना पढ़ते थे उतना ही उनकी नॉलेज हासिल करने और सीखने की प्यास बढ़ती चली जाती थी हाँ ये और बात थी कि रमन ने कभी भी अपने टीचर्स को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की बल्कि वो सब खुद उनसे इम्प्रेस थे वो अपने कोर्स से कभी संतुष्ट नहीं रहते थे उनकी यही कोशिश रहती थी कि वो और ज़्यादा पढ़ें सीखें और एक्सपेरिमेंट करें उनके कॉलेज प्रिंसिपल नाना साहब रमन की काबिलियत से वाकिफ थे इसलिए उन्होंने अपने काबिल स्टूडेंट को किसी भी तरह का प्रयोग करने से कभी रोका या टोका नहीं और छोटे रमन की यही आदत बाद में बड़े काम आई सन 1904 में मात्र 16 साल की उम्र में रमन को मद्रास यूनिवर्सिटी से इंग्लिश और साइंस के सब्जेक्ट में डिग्री हासिल कर ली उन्होंने अपने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के एग्ज़ाम की तरह इस बार उन्होंने पूरे कॉलेज में टॉप किया था इसके बाद रमन ने 16 साल की उम्र में एमए करने का फैसला किया जो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी उन्होंने प्रोफेसर और बाकी फैकल्टीज़ जो उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पहले से ही जानते थे ऐसे में उन पर कभी रोज़ क्लास अटेंड करने का प्रेशर बना ही नहीं तो रमन अपना ज़्यादातर वक्त एक्सपेरिमेंट करने में ही गुजारते रहते थे कॉलेज के दिनों में उनकी प्रतिभा और भी निखर आई थी वो मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर देते थे उनके प्रोफेसर भी जो नहीं कर पाते थे जब अभी मुश्किल से वो अठारह साल के हुए थे एक बार उन्होंने ऐसे ही प्रॉब्लम को बड़े आसान और सिंपल तरीके से सॉल्व करके दिखा दिया जो प्रोफेसर भी से भी सॉल्व करते नहीं बन रहा था उनके फिजिक्स प्रोफेसर उनसे बेहद इम्प्रेस होकर उन्होंने कहा रमन रमन से उन्होंने कहा कि उन्हें एक ऐसे लिखना चाहिए बाद में यह इससे ब्रिटिश जनरल फिलोसॉफी मैगजीन में भेजा गया था वो इसे वो लोग इसे पब्लिश करना चाहते थे और इस तरह रमन का पहला इंग्लिश पेपर पब्लिश हुआ जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ईयर यही उसका टॉपिक था और इसी पे पब्लिश हुआ यही नहीं उसी साल उनका एक और इंग्लिश पेपर और उसका एक और उनका और एक इंग्लिश पेपर पब्लिश हुआ जो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड पर बेस्ड था लॉर्ड रेले की नज़र इस पेपर में पड़ी और उन्होंने रमन को एक लेटर लिखा इस तरह दोनों के बीच पत्र व्यवहार शुरू हो गया रेले को सपने में भी अंदाजा नहीं था कि वो प्रोफेसर जिसे वो प्रोफेसर समझ रहे थे वो महज 18 साल का एक लड़का था 1907 में वेंकट रमन ने एमए की डिग्री ली और वो हमेशा की तरह टॉप मार्क के साथ उनके फिजिक्स के प्रोफेसर रिचर्ड लेविन जोन्स चाहते थे कि रमन विदेश जाकर फिजिक्स में आगे पढ़ाई करें वैसे खुद रमन भी की भी यही इच्छा थी पर किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था उन दिनों यह सिस्टम था कोई भी किसी वजह से अगर विदेश जाता था तो उसे एक मेडिकल टेस्ट पास करना होता था तो रमन का भी मेडिकल टेस्ट कराया गया और जिस डॉक्टर ने उनका टेस्ट किया था उसने साफ बोल दिया कि रमन इंग्लैंड की ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और इसलिए रमन को इंग्लैंड जाने की इजाज़त नहीं मिल पाई हायर स्टडीज़ के लिए रमन विदेश तो नहीं जा सके पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी उन्होंने फैसला किया कि वो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करेंगे पर यहाँ पर भी वही दिक्कत थी सरकारी नौकरी उसी को मिल सकती थी जो विदेश से बढ़कर आया हो उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से फाइनेंशियल सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देने का मन बनाया ये एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत मुश्किल माना जाता था और इसमें कट थ्रोट कंपटीशन भी बहुत था और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए रमन के पास सिर्फ एक महीने का वक्त बचा था क्योंकि वो तो फिजिक्स की पढ़ाई करने के विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे खैर इसके बावजूद रमन रमन ने दिल छोटा नहीं किया बल्कि एक तरह उन्होंने खुद को चैलेंज कर लिया था कि वो खूब दिल लगाकर पढ़ाई करेंगे और एग्ज़ाम पास करके दिखाएंगे लेकिन एक और दिक्कत थी कि वो जिस विषय में पढ़ना चाहते थे वो उनके लिए एकदम नए थे जैसे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस रमन के सामने एक और बड़ी चुनौती थी पर वो मेहनत से अपनी तैयारी में जुटे रहे और आखिरकार उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई एक बार फिर उन्होंने टॉप करके दिखा दिया था पर यह बहुत बड़ा एग्जाम्पल था अगर इंसान पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करे तो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता और इस तरह 19 साल की उम्र में रमन ने असिस्टेंट अकाउंट अकाउंटेंट जनरल के तौर पर कलकत्ता में Indian financial service finance service join कर ली बेशक उन्हें साइंस से बेहद प्यार था पर उन्होंने पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपनी नौकरी की उन्होंने तन मन से अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया साइंस को भूल पाना उनके लिए मुश्किल ही रहे नामुमकिन था इसलिए वे अभी इसे गुड बाय नहीं गुड बाय नहीं बोल पाए थे अपने घर में उन्होंने एक छोटी सी लेबोरेटरी बना रखी थी जहाँ पर वो खाली वक्त में एक्सपेरिमेंट किया करते थे वैसे अभी भी उनकी साइंस जर्नी का एंड नहीं हुआ था जब वो कलकत्ते में थे तो एक दिन काम पर जाते वक्त उन्होंने आई ए सी एस यानी Indian association for the cultivation of science का एक बोर्ड लगा देखा रमाना तुरंत अपनी ट्रेन से लगभग कूदते हुए उतर गए और बिल्डिंग के अंदर चले गए जो इंडिया का फर्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था वहाँ पर उन्हें आशुतोष डे आशुतोष डे और अमृतलाल सरकार मिले जो वहाँ के ऑर्नरी सेक्रेटरी थे वहाँ के फाउंडर महेंद्र लाल सरकार के बेटे भी थे आईएसीएस का अब जो आ, इस समय रुतबा नहीं रहा था जो कि महेंद्र लाल सरकार के वक्त में हुआ करता था ऐसे में सीवी रमन ने जब उनके सामने वहां काम करने की इच्छा रखी तो उन्होंने खुशी खुशी से लेबोरेटरी में अपनी मर्जी से काम करने की इजाज़त दे दी रमन आई के पास ही घर लेकर रहने लगे उनके घर में एक दरवाज़ा था जो सीधा आई की लैब में खुलता था आई उन दिनों में उन दिनों कई कोई नई रिसर्च या पेपर पब्लिश नहीं कर पा रहा था यानी सिंपल शब्दों में बोलें तो वहाँ नई रिसर्च की तैयारी चल रही थी जिसके लिए रमन दिन रात मेहनत कर रहे थे ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद रमन को जितना भी वक्त मिलता था चाहे सुबह हो या शाम हो या फिर अक्सर देर रात गए वो आई में ही गुजारा करते थे वो अपने काम में इस कदर डूब जाते थे कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता था कब रात गुजरी कब सुबह हो गई उन्हें पता नहीं होता था 1907 में उनका article Newton's rings in polarised light एक ब्रिटिश जर्नल नेचर में आईएसीएस के जरिए पब्लिश हुआ सी वी रमन तब तक इंडिया के ही नहीं बाहर विदेशी विदेशों में भी काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे जब कल्टीवेशन ऑफ साइंस के लिए इंडियन एसोसिएशन का पेपर विदेशों में पब्लिश हुआ तो भारत में उभरते हुए टैलेंट की खूब चर्चा हुई आई उस पेपर से इंस्पायर्ड था जिसे सीवी रमन ने पब्लिश कराया था और उसके बाद उन्होंने 1909 में कल्टीवेशन ऑफ साइंस के लिए एक बुलेटिन भी स्टार्ट कर दिया था लेकिन तभी रमन की जिंदगी में एक और मोड़ आया रमन सरकारी नौकरी में थे यानी सरकार उन्हें जहां मर्जी ट्रांसफर करने करके भेज सकती थी इसलिए 1909 में उन्हें वर्मा के रंगून शहर यानी आज के म्यांमार जाने का हुक्म मिला जो तब ब्रिटिश रूल के अंदर था रमन को अपनी आईएसीएस की नौकरी पसंद थी लेकिन यहाँ उन्हें इंडिपेंडेंट तौर पर रिसर्च करने की पूरी छूट थी और साथ ही वे अपनी जॉब जॉब को लेकर लॉयल थे इसलिए वो खुशी खुशी म्यांमार जाने को तैयार हो गए थे लेकिन वहां जाते ही उन्हें एक बुरी खबर मिली उनके पिताजी एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे रमन ने छः महीने की छुट्टी ले ली और बीमार पिता की देखभाल करने के लिए भारत लौट आए पर अफसोस उन्हें बचाया नहीं जा सका रमन को इसके लिए बहुत बड़ा धक्का लगा बचपन से ही लेकर आज तक उनके जो पिता थे जो उन्हें गाइड करते आए थे रमन के सिर से पिता का साया ही नहीं उठा बल्कि ऐसी छत छिन गई थी जिसके तले वो आज तक खुद को महफूज समझते आए थे उनके पिता उनके गुरु उनके मेंटर सब कुछ थे छः महीने की छुट्टी के बाद उन्हें नागपुर महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र मिला वो ये 1910 की बात है कलकत्ता की तरह ही नागपुर में भी उन्होंने अपनी एक छोटी सी लैब बनाई जहाँ वो ज़्यादातर समय अपना बिताया करते थे एक असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल के तौर पर उन्होंने बेहतरीन काम करते हुए अकाउंटेंट जनरल उन्हें प्रमोट कर दिया गया और इस बार उनका ट्रांसफ़र फिर कलकत्ते हो गया 1911 की बात थी और रमन एक बार फिर से अपने पहले की तरह आई में काम करने लगे आई धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा था 1915 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने उनसे गाइडलाइंस के लिए रिसर्च रिसर्च स्कॉलर के पास भेजने शुरू कर दिए रिसर्च स्कॉलर उनके पास भेजना शुरू कर दिए अगले साल बाकी यूनिवर्सिटी जैसे Allahabad university Rangoon university Queen's college और Indore King's college Indore university institute of science Nagpur भी अपने रिसर्च स्कॉलर उनके पास ही भेजने लगे सी वी रमन अब कई लोगों की आंखों में चढ़ चुके थे उनमें से एक थे आशुतोष मुखर्जी जो हमेशा की ही भांति हमेशा से ही सी वी रमन के कामों में बड़ी दिलचस्पी रखते थे आशुतोष मुखर्जी एस के एग्जीक्यूटिव मेंबर और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे 1914 में उन्होंने रमन से फिजिक्स और पालित प्रोफेसर की पोजीशन के लिए अप्लाई करने को कहा 1913 में श्री तारकनाथ पालित ने अपनी पोजीशन की नींव रखी थी हालांकि आशुतोष मुखर्जी को शक था कि शायद रमन को यह रमन ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि तनख्वाह सिर्फ छः सौ रुपये थी जबकि रमन अकाउंटेंट जनरल के तौर पर कहीं ज़्यादा यानी ग्यारह सौ रुपये महीना कमा रहे थे लेकिन आशुतोष मुखर्जी को हैरानी उस समय हुई जब उन्होंने जब रमन ने ऑफर सुनते ही जॉब एक्सेप्ट कर ली और एक दशक पुराना अपना सिविल सर्विस का करियर छोड़कर राजा बाजार साइंस कॉलेज में फिजिक्स के पालित प्रोफेसर बनने के लिए तैयार हो गए दरअसल राजा बाजार साइंस कॉलेज की स्थापना कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने ही की थी रमन को एक तरीके से ये भी तसली हो गई कि जब उन आ, अब उन्हें आए दिन ट्रांसफ़र नहीं होना पड़ेगा और इस तरह सत्ताईस साल की उम्र में वो एक फुल टाइम कॉलेज प्रोफेसर बन गए कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के पालित प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाते हुए उन्होंने उन्हें दो लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला जिनमें से पहली अपने कॉलेज की ही थी और दूसरी आई की लैब थी इसी बीच अमृतराज सरकार जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आई के नाम समर्पित कर दी थी उनका 1919 में देहांत हो गया उनके जाने के बाद sir C V Raman honorary professor और आईएसीएस के सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट किए गए आईएसीएस में बिताए हुए दिन सी वी रमन की बेहतरीन जिंदगी के दिनों में से थे हालांकि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सीनेट में कई ऐसे भी लोग थे जो रमन को आईएसीएस के सेक्रेटरी बनाए जाने के खिलाफ थे इसकी वजह यह थी कि रमन के पास पीएचडी की डिग्री नहीं थी और जो विदेश जाकर ही मिल सकती थी पर रमन ने सोच लिया था कि वो विदेश जाकर डिग्री नहीं लेंगे मामला कहीं ज़्यादा तूल ना पकड़ ले इसलिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ने उन्हें ऑर्नरी डायरेक्टरेट अपॉइंट कर दिया एक पालित प्रोफेसर के तौर पर जब वो रिसर्च पर काम करते थे उन्हें पढ़ाने के लिए नहीं बोला जाता था पर सी <clears throat> वी रमन को पढ़ाने में उतना ही मज़ा आता था वो कहा करते थे कि किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए उसका एक बेस्ट तरीका है कि उस सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू कर दो वो खुद बड़े अच्छे टीचर थे जब वो पढ़ाने लगते थे तो स्टूडेंट जैसे अपनी सीट से चिपक जाते थे 1921 में रमन को पहली बार विदेश जाने का मौका मिला जब उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के कांग्रेस ऑफ यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर देना था जे जे थॉम्सन और लॉर्ड रदरफोर्ड इस लेक्चर के होस्ट थे उन्होंने गर्मजोशी के साथ रमन का स्वागत किया रमन जब पानी के जहाज से वापस लौट रहे थे तो समुद्र का अद्भुत नीला रंग उन्हें हैरान कर गया समुद्र के नीले रंग के बारे में लॉर्ड रिले पहले ही एक्सप्लेन कर चुके थे उनका कहना था कि समुद्र का अपना कोई रंग नहीं होता बल्कि आसमान के नीले रंग का रिफ्लेक्शन उस पर पड़ता है इसलिए समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है सी रमन ने जब खुद टेस्ट किया तो उन्हें पता चला कि आसमान के रिफ्लेक्शन के बिना समुद्र के रंग का नीला ही रंग है समुद्र नीला ही है और अपनी ऑब्जर्वेशन को उन्होंने जनरल नेचर में पब्लिश करने के लिए भेज दिया ऑब्जर्वेशन में उन्होंने लिखा कि समुद्र का रंग आसमान के रिफ्लेक्शन पड़ने की वजह से नीला नहीं है बल्कि वॉर मॉलिक्यूल मॉक्यूलस के द्वारा वाटर मॉक्यूलस के द्वारा मॉलिक्यूलस के द्वारा ये लाइट के डिफ्रैक्शन की वजह से अब इससे पहले कि रमन आगे बढ़े हम आपको रमन की स्टोरी को आगे बढ़ाएं हम आपको ये बताते हैं कि डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है डिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब समुद्र की लहरें किसी रुकावट से टकराती है तो वो मुड़ जाती है और डिफ्रैक्शन कहते हैं इसी को डिफ्रैक्शन कहा जाता है लॉर्ड रेले ने एक्सप्लेन किया था कि एटमोसफियर में गैस एटम के द्वारा लाइट के डिफ्रैक्शन डिफ्लैक्स डिफ्रैक्शन में समुद्र का पानी नीले रंग का लगता है और सर सी वी रमन तुरंत समझ गए थे कि यही चीज पानी के साथ हो सकती है पर उन्होंने पर उनके पास इसे प्रूफ करने की प्रूफ करने की कोई प्रैक्टिकल एविडेंस उनके पास नहीं था ये चीज उन्होंने सात साल बाद डिस्कवर की थी जो ये ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी थी उन्नीस सौ चौबीस में लॉर्ड रदरफोर्ड की सिफारिश पर उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो बनाया गया सी वी रमन के साथ साथ वे इंडिया के लिए सबसे बड़ी ये सम्मान की बात थी कि उन्होंने उन्हें उन्होंने कहा था कि बेशक ये एक प्राइड मोमेंट है पर उन्हें कुछ इससे बड़ा हासिल करना है यानी Nobel prize British institute of cultivation of science ने जब उन्हें इनवाइट किया तो रमन कनाडा भी गए और वहाँ लाइट रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्शन कॉन्फ्रेंस के चेयरपर्सन बनाए गए वहाँ से रमन सीधा अमेरिका चले गए वहाँ फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट में इंडिया के इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे फिर रॉबर्ट मिलिकन के इनविटेशन पर वो चार महीने के लिए कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के गेस्ट प्रोफेसर की पोस्ट पर रहे ये पोस्ट उनके लिए काफ़ी प्रेस्टिशियस थी क्योंकि इससे पहले इस पोस्ट पर आइंस्टीन और सोमरफील्ड जैसे ग्रेट साइंटिस्ट रह चुके थे आखिरकार मा, आखिरकार मार्च 1925 में रमन वापस इंडिया लौट आए इसके बाद फिर उन्होंने रिसर्च के कामों में अपना मन लगाया रिसर्च के कामों में जुट गए उनके पास वापस आने पर कई सारे रिसर्चर्स उनके साथ जुड़ गए और उनकी गाइडेंस में काम कर रहे थे उन दिनों रमन का सारा ध्यान सिर्फ लाइट पर था और स्केटरिंग ऑफ लाइट पर फोकस कर रहे थे उनका एक स्टूडेंट रामनाथन स्टूडेंट था रामनाथन जब पानी में लाइट स्कैटरिंग पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसे अलग अलग रंगों की कुछ रेस दिखी हालांकि उसे तब समझ नहीं आया कि वो क्या है इसके दो साल के बाद सी रमन के एक और स्टूडेंट कृष्णन ने भी इसी तरह की चीज़ ऑब्जर्व की फिर 1927 में उसके बाद एक और स्टूडेंट को भी सेम चीज़ देखने को मिली अब तो रमन को भी सोचना पड़ा आखिर ये चीज़ है क्या इसके लिए उन्होंने फेमोनोमिना इसके लिए इससे पहले ऐसा कोई फेमोनिमा नहीं था जो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता था जैसे कॉम्पटन इफेक्ट या कुछ इस तरीके की चीज़ तो इसके लिए रमन और उनके स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट कंडीशन को प्रिस्टन बनाना स्टार्ट किया ताकि जो प्रॉपर रिजल्ट मिल सके आखिरकार 28 फरवरी 1928 के दिन सर सी वी रमन ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी कर ली रमन इफेक्ट के अनुसार जब लाइट रे डिफ्लेक्ट होती है तो इसकी वेवलेंथ और एम्प्टी एम्पलीट्यूड में बदलाव आ जाता है ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी थी उन्होंने इंडियन फिजिक्स जर्नल के सेकेंड वॉल्यूम में पब्लिश करवाया वो खुद जर्नल एडिटर थे यही वजह थी कि आज 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है 1928 में उन्हें उम्मीद थी कि इस बार उन्हें नोबेल प्राइज़ ज़रूर मिलेगा पर उन्हें नहीं मिला उन्नीस में फिर उन्हें इंतजार करना पड़ा और उन्नीस में उनका यकीन पूरा हुआ उन्हें पूरा यकीन था कि नोबल प्राइज़ उन्हें ही मिलेगा इसलिए उन्होंने पहले से ही प्लेन के टिकट्स बुक करवा ली थी और आखिरकार स्टॉक होम में उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया सर सी वी रमन को सिर्फ अपने रमन इफेक्ट के लिए नहीं नोबल प्राइज़ मिला बल्कि अब तक के अपने योगदान के लिए मिला था जो साइंस के फील्ड में दिया गया था सर सी वी रमन संगीत के बहुत शौकीन थे उन्होंने उनकी ये बड़ी इच्छा थी कि म्यूजिकल साइंस के पीछे जो फिजिक्स है उसका पता लगाएं इस बार उन्होंने इस बारे में 1916 से 1921 तक के बीच कई पेपर पब्लिश किए थे यही फाउंडेशन बाद में उनके ऑप्टिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बेस की थ्योरी बनी उन्होंने सबसे पहले भारतीय वाद्य यंत्रों जैसे तबला और मृदंग के हारमोनिक्स पर स्टडी की थी यहाँ तक कि उन्होंने मैकेनिकली मैकेनिकली वायलिन के साथ एक्सपेरिमेंट किया एक्सपेरिमेंट किया था 1933 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के डायरेक्टर बनने वाले वो पहले भारतीय नागरिक थे और इंस्टीट्यूट में वो पूरी मेहनत और लगन से काम करते फिर उन्नीस के आज़ाद भारत में उन्होंने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन रखी इसके बाद मरते दम तक वो इसी इंस्टीट्यूट के लिए काम करते रहे 21 नवंबर 1970 के के दिन रमन इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए ये बड़ी हैरानी की बात थी जिस रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उन्हें इतना प्यार दिया था वहीं पर उन्होंने अपने अंतिम पल बिताए और उनकी दिली इच्छा थी कि इंस्टीट्यूट के अंदर ही सीधे साधे तरीके से उनका दाह संस्कार किया जाए जहां उनकी अंतिम क्रिया की गई थी यहाँ निशानी के तौर पर अब एक पेड़ बचा है फिजिक्स की फील्ड में उनके योगदान को सारी दुनिया ने सराहा और उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा इस लिए कि उन्होंने फिजिक्स में बहुत आ, महान काम किया था sir C V Raman great scientist नहीं थे ग्रेट टीचर और बेहद हम्बल इंसान भी थे उन्होंने अपनी अचीवमेंट पर कभी घमंड नहीं किया था चाहे कैसी भी परिस्थिति हो उन्होंने हार नहीं मानी थी और कभी शिकायत नहीं की जब उन्हें सबसे सम्मानित प्रसिद्ध और कामयाब भारतीय कहकर नवाजा गया तो वो नम्रता से कहते थे I am a man of science science को लेकर उनका फैशन उनकी डेडिकेशन उनका कोई मुकाबला नहीं था उनकी स्टोरी हमें यही सिखाती है कि अगर इंसान अपने सच्ची लगन से काम करता है उसके अंदर अगर सच्ची लगन हो तो अपना सपना पूरा कर सकता है हमें उम्मीद है कि सर सी वी रमन की ये कहानी इंडियन को इंस्पायर करेगी जिसे इंस्पायर जिसे इंस्पायर होकर साइंस से प्यार करने वाले लोग इसे समझेंगे और जो लोग साइंस से प्यार करते हैं वो साइंस के फील्ड में बहुत बड़ा कर सकते हैं आज भी बहुत से लोग सर सी वी रमन को अपने दिल में रखकर साइंस के अपने फैशन को फॉलो करते हैं और यही थी डॉक्टर सर सी वी रमन की स्टोरी धन्यवाद